Nagoya adalah kota besar di Jepang yang letaknya paling strategis di negeri matahari terbit. Kota ini sangat cocok buat kalian yang ingin kuliah di luar negeri. Selain keindahan alam dan peradaban ala negara majunya, Nagoya menawarkan kehidupan yang tentu akan memberikan pengalaman yang tak ternilai harganya bro. Agama itu paling penting. Di Nagoya ada masjid loh, tempat pengajian mingguan, vaksin, takfis, buat yang akhwat juga ada. Setelah Jumat dilaksanakan di kampus, sholat fardu juga ada ruangannya. Karena di kantin kampus banyak yang halal, di luar kampus juga. Negeri University itu kampus top 100 dunia. Berbagai penemuan dituai di kampus hijau ini. Gimana enggak, fasilitas internet canggih, 16.000 mahasiswa, 10%-nya mahasiswa asing, dosen dari US, Europe, DLL. Di perpus ada 3 juta buku dan setengah berbahasa asing. Jurusan kuliah yang bisa dipilih dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Kimia, Science dan Teknik Kimia, labnya kece habis loh. Kemudian ada fisika sains dan fisika teknik. Jangan parah, ini superkonduktor loh. Terus teknik otomotif, spesialisasinya ada teknik mesin dan teknik elektro. Sabila instrukturnya dari Toyota. Dan juga biologi serta agrikultur seperti biotek dan teknik pangan gitu. Eits, nggak lupa buat yang sosial, ada ilmu ekonomi, hukum, serta studi budaya. Kalian bisa berteman dengan orang Eropa, Amerika, Afrika, Australia, dan tentu saja Asia. Di Nagoya nggak pakai macet karena transportasi utama pakai subway alias kereta bawah tanah. Nggak terlalu ramai juga. Kalian bakal jadi disiplin di sini. Oh iya, Nagoya itu bersih habis. Terus yang asik, pemeriksaan kesehatan juga gratis. Di sini ada perkumpulan berbasis Indonesia, Islam, dan juga olahraga. Di Nagoya kalian berkesempatan kerja sambilan di perusahaan besar maupun toko lokal. Setelah lulus, banyak banget industri yang menunggu kalian. Belum lulus saja dari email tawaran kerja loh. Bisa berbusa kalau dijelasin semua alasannya. Tapi yang penting masuk Nagoya nggak pakai tes tulis bro. Cuma butuh motivasi yang tinggi aja. Insya Allah masuk. Mantap kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung dah search G30 Nagoya. Ditunggu yo.